المذكوري كريم لو فونداتور ديال لو سيت ويب sportautomoto.ma الوغ هذا ال site هذا علاش درتو النهار الاول حيت sport automobile malheureusement ما كانت عنده حتى شي euh, حتى شي euh, موقع اجتماعي اللي يكون فيه مجموعين فيه هاد الدومين كامل لي euh, بيلوت ديالنا ما كان حتى شي واحد تيهضر عليهم ما عندنا حتى شي معلومات عليهم يعني اي واحد يبغي يعرف على ديك ال pilote شنو داير ما عنده حتى شي معلومات عليهم donc درنا هاد le site باش هاد les pilotes نهضروا عليهم ونديروا ال palmarès ديالهم داكشي كامل اللي دوزو في حياتهم في هاد ال domaine. les officiels تا هما شكون هما les officiels هما الناس اللي تيخدموا في l'organisation ديال les événements donc تا هما الناس بزاف اللي عندهم une expérience ديال 10 سنين ولا 15 عام في ال domaine que ce soit في المغرب ولا في ال international وهاد الناس حتى هما ما عندنا حتى شي فكره عليهم donc هاد الناس خصنا نفتخروا بهم ونعرفوهم للشعب المغربي et bien sûr آه هادشي تيطابق على l'automobile وعلى la moto بغينا نجمعوا les professionnels ديال ال domaine ديال l'automobile و la moto يعني درنا un annuaire اللي تتقيدوا فيه الشركات اللي تيخدموا في ال domaine. que ce soit مالين البياس اوتوموبيل آه الالكتريسيتي les concessions de motos, les préparateurs de voitures de compétition et ainsi de suite. Et bien sûr, درنا un calendrier ديال التظاهرات كاملين اللي تيدوزوا في المغرب. دابا حنايا قبل ما يكون فيسبوك وداكشي ما كان حتى شي معلومات على هادشي. الناس غير تكتشفوا فجأة بأن كاينه كورس في شي بلاصة وتا تا لا تلفزيون ماروكان كانوا تيهضروا على على لي كورس حتى تيدوزو تيهضروا عليهم 30 ثانية في في المجله الرياضيه في 11 الليل يعني هذا ال domaine ما عمره ما كان يتعرف غادي يمشيو يدخلوا لسبور اوتوموتو بايما يكليكيو على événements calendrier غادي يلقاو tous les événements اللي جايين كو سا سوا دي زيفينمون ناسيونو حنايا تنتفوكاليزاو على دي زيفينمون ناسيونو مي اوسي لي زيفينمون internationaux اللي تيتفرجوا فيهم المغاربه بحال la Formule 1, WRC, euh, le Paris Dakar, le WTCR et ainsi de suite. Et bien sûr Drift Tower. Je me suis concentré في واحد الوقيته حيت انا قريب لا كوميونيتي ديال لي باسيوني ديال لوطوموبيل تنجلس معاهم هذه سنين وتنتبعهم وتنشوفهم هما شنو باغيين باش نلعبوا على القضيه ديال la sécurité routière حتى هي باش ديك الفساله ما تبقاش تدار في الطريق كرينا لهم واحد la discipline اللي هي le slalom اللي تيجيو بطونوبيلاتهم ويشاركوا معنا بالطونوبيتات ديالهم في un circuit sécurisé devant un grand public et bien sûr هاد التظاهره الى كون ان غران سوكسي اللي سميتها drift slalom غران مغرب تدار في الرباط في الكومبلكس مولاي عبد الله دابا درنا 3 ايديسيون ان شاء الله هذا العام نديروا لا 4 ايديسيون اي سي تو سباس بيان واذا تعاونوا معنا لي لي لي les organismes dirigeants et bien sûr ça ne peut pas marcher sans sponsor غادي نديروا ان شاء الله ان شامبيونا en 2000 ان شاء الله شكرا سي كريم بارك الله فيك الله يبارك فيك ميرسي بوكو